በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አንዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ልጆች ድጋሚ እንደምናደራችሁ እግዚአብሔር አምላካችን እንደዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። በቤቱ የሰበሰበን በተቀደሰ ተራራው ያቆመን ክብሩን እንድናይ ከጸጋው እንድንካፈል ነውና ሁለትም ሶስትም ካላችሁ በመካከላችሁ ያለው ያለ ጌታ በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ዛሬ ወይም ነገ እናከብረውን ዕለት ወደ ዛሬ አምጠን የምናስበው ታላቅ በዓል ነው። ታላቅነቱ በእኛ በትንንሾቹ አንደበት የሚገለጥ አይደለም። ምክንያቱም አሁን ለጉንዳን ትንሽ ተረት ብትነግሯት ይገባታል። ይገባታል አይገባትም። ትንሽ ስለሆነች በእሷ መጠን ጉንዳን ሆናችሁ ካልመራችኋት አትሄድም። እሷን መሆን አለባችሁ። እኛም በጣም ትንንሾች ሆነን ሰማያዊ የሆነውን ጥበብ መልኮታዊ ሀሳብ ለመረዳት አቅምና ጉልበት የለንም። እግዚአብሔር ግን ስለወደደና ስለፈቀደ በተለይ አሁን በምናከብረው በዚህ ዘመን የምን ዘመን ነው የምንለው? የመገለጥ ዘመን ብለን በምንናገረው ዘመን አይምሯችን ሊሸከመው የማይችል ጥበብና እውቀት ተገለጠ። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ትሁት ሆነ፣ ትትና ሰው ሆነ። ትሁት የተባለ የሰው ባህሪ ዝቅ ያለውን የሰው ባህሪ ያውም ኃጢአተኛ የተባለውን ያውም ሞት የተፈረደበትን ባህሪ ተዋሃደ። እግዚአብሔር ተገለጠ። በዘመነ ስጋዌ የሆነው ይሁነው ልደቱን አከበርን አይደል? እግዚአብሔር ተወለደ እኮ አይደል? በእውነት እመቤታችን እንደ ህፃናት ከእናቱ ጡቶች እየለመነ እንደምን አለ እንደ ህፃናት አለቀሰ አለ። እግዚአብሔር እምባው ዱብ ዱብ ዱብ አለ። ፍጹም ሰው ብለናልና ይህ ድንቅ ነው። ስም ወጣለት። አሁን ያከበር ነው ምንድን ነው ስሙ? ኢየሱስ። ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ስም ወጣለት። በሰፈር ባደገበት በናዝሬት ኢየሱስ እያሉት ጓደኞቹ፣ ዘመዶቹ፣ ወዳጆቹ ትዝ ይላችኋል። እመቤታችን ልጇ ጠፍቶባት የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ ሆነው ወዴት ፈለጉት ይላል። ከዘመዶቹ መካከል ፈለጉት አጡት ይላል እና አንድ አይሁዳዊ ከአይሁዳውያን ልጆች ጋር ያደገ ነው። እግዚአብሔር ነው ግን እሱ ክብር ይግባው። አሜን አትሉ እንዴ? አሜን። አዎ እግዚአብሔር ነው። ፍጹም ሰው ነው የሆነው። እመቤታችን ልጇ ጠፍቶባት ፈለገች ይላል። ይሄ ድንቅ ነው። ድንቅ ነው። በሶስት ቀን አገኙት ተመልሰው ኢየሩሳሌም ሲሄዱ። ይህ የተገለጠበት ዘመንን ነው የምናስብ። ልጅ ሆይ ለምን ጠፋ ስንፈልግ፣ እሱ ግን በመካከላቸው ቆሞ የእሱን ፈቃድ እንዲናገሩ ያስቀመጣቸውን እነዚያን አባቶች ምን ያደርጋቸው ነበር? ያስተምራቸው ነበር። ከአነጋገሩና ከጸጋው ቃል የተነሳ ይደነቁ ነበር ይላል። ስንፈልገህ ወዴት ጠፋህብን ልጃችን ልጅ ሆይ አለችው። የሚወዳት እናቱ የምትወደው ልጇ በአባቴ ቤት ነው እኮ አለ። ሰማያዊ ነውና ለእኛ ብሎ ነው ዝቅ ያለውና ሰው የሆነውና ኑሮው ግን በሰማይ ነው ሳይለይ ነው የመጣው ከአባቱ ለልልናው ወሰንና ዳርቻ የለውም ብሏል እግዚአብሔር ቃል። ግን ስለሆነ ናቅ ነው ከልባችን አወጣ ነው በሚደንቅ ሁኔታ አሁን በብዙዎቻችን በክርስቲያኖች ልብ እንኳን የለም፣ ሌሎች ናቸው ያሉት። ወይኛ ግብ ክብር፣ ወይኛ ጣዖት፣ ወይኛ ሌላ ነገር ነው። ነገ ደግሞ በምናስብበት በዚህ በመገለጥ ዘመን በምናከብረው ምን ተፈጸመ? ጥምቀት ተፈጸመ። ድንቅ የሆነ የእግዚአብሔር አሰራር። አሁን ቅድም በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለን መናገር የቻለው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። ይህ እውቀት ተገለጠ። ተመልከቱ። ስለዚህ ታሪኩ ነገ የምናከብረው በዓል በጣም ትልቅ በዓል ነው። ቅድም በወንጌል ሲነበብ ሰምታችኋል። እግዚአብሔር በስጋ ተዋሂዶ ተገልጦ ወደ ማን ሄደ ሊጠመቅ ነው የሚለው? ወደ ዮሐንስ ሄደ ይላል። ከእግዚአብሔር ቃል እናነብና እግዚአብሔር በዚያ ውስጥ የሚያስተምርን እናያለን። ቃሉ የሚገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አነበዋለሁ። ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ዮርዳኖስ መጣ ይላል። ዮሐንስ ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል፣ አንተም ወደ እኔ ትመጣለህን ብሎ ይከለክለው ነበር። ኢየሱስም መልሶ አሁንስ ፍቀድልኝ፣ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው። ያን ጊዜም ፈቀደለት። ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ። እነሆ ሰማያት ተከፈቱ፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱም ላይ ሲመጣ አየ። እነሆም ድምፅ ከሰማያት መጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ ይላል። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ወዴት ሄደ? ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ። በማን ሊጠመቅ? በዮሐንስ የጌታችን ጥምቀት ለምንድን ነው? ለምንድን ነው የተጠመቀው? ለምንድን ነው የተጠመቀው? እኛ ለምንድን ነው የምንጠመቀው? ለምንድን ነው? አዎ ይሄ ሁላችንም በህብረት መመለስ የሚገባን ነው። እኛ የምንጠመቀው ለኃጢአት ስሬት ነው። ኃጢአታችን እንዲሰራኝ ነው የምንጠመቀው። ዛሬ ልጅነት ያገኘ ህፃን አለ አይደለም በዚህ ዛሬ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ የተጠራ ወይም ተጠራችሁ ከዚህ በፊት በሰው ልጅ የሰው ልጅ የገሌ ልጅ ነው። ዛሬ ግን ስመ ክርስትና ይሰጣል። ከማን እንወለዳለን? ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር። የጌታችን ጥምቀት ግን ለምንድን ነው? ለምንድን ነው? ለአብነት ለአብነት አባቶች እንደተናገሩት ለአብነት ነው። አብነት የምንለውም ደግሞ እንደሚያስተምሩን አባቶቻችን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቤተ መንግስት ሄደው ነው ካህናት የሚያጠምቁት ልጅ ቢወልድ ወይ ንጉሱ መምጣት አለበት። አያችሁ፣ መምጣት አለበት። ይህ ድንቅ ነገር ነው፣ ድንቅ ነገር ነው። ይህን ታሪክ መቼም በዛን ጊዜ ጌታ ትህትናን ካስተማረባቸው ብዙ ትምህርቶች አንደኛው ይሄ ነው። ፍጡሩ ወዴት ሄደ? ፈጣሪ ወዴት ሄደ? ወደ ፍጡሩ ሄደ። ሊቀ ካህናት ሲሆን እሱ አይደለም ወደ ካህኑ ሄደ። ወደ ነቢዩ ዮሐንስ ሄደ። ተመልከቱ። እሱ ጌታ እኔ የዋ ትሁት ከኔ ተማሩ ያለው እየሰራ እያደረገ ነው ያደረገው። ስለዚህ ይህ ትልቅ ነገር ተፈጸመ። ዮሐንስ አይሆንም አለ። ዮሐንስም ደግሞ እንደው ታሪኩን ብታዩት በጣም ትሁት የሆነ አባት፣ እውነተኛ ተናጋሪ፣ ዝቅ ያለ ሲመጣ ጌታችን ምን አለ? እሱ ከኔ ይልቅ ይበረታል። እሱ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል፣ በእሳት ያጠምቃችኋል ያለ ነው። እኔ በውሃ ምንም የማጠምቃችሁ ያለ ነው ዮሐንስ። መጥምቀ መለኮት ማለት ነው። በዝቅታው ውልቅ እግዚአብሔር ከፍ ያደረገው አባት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እሱ ሄደ። ዮሐንስ ግን ምን አለ? በፍጹም በፍጹም አይደረግም አለ። ጌታችን ግን ምን አለ? ተው፣ ይህንን ጽድቅ መፈጸም ይገባናል አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ በስጋ ከሰራቸው አበይታን ነገሮች አንዱ ጥምቀትን ለእኛ ባርኮ መስጠቱ ነው አይደለም? ይህን ነው ያደረገው። ስለዚህ ጥምቀትን ጥምቀት በር ናት ትባላለች። አሁን ቤተ መቅደሳችን አለ አይደለም? እንዲሁም በዚህ ጋር መግባት የሚፈልግ የሚችል ሰው አለ? አይችልም። በምን መምጣት አለበት? በበር በበር መምጣት አለበት። ስለዚህ ጥምቀት በር ሆነችልን ለሰማያዊ መንግስት፣ ለእግዚአብሔር ልጅነት የዘላለምን ክብር ለመውረስ በጥምቀት ምን አገኘን? ልጅነትን ከእግዚአብሔር አገኘን፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገባን ማለት ይህን ጌታ ራሱ ሰርቶ ያሳየን አብነት የሆነን ነገር ነው። ብዙ ነው አብነት የሆነን ለእኛ ያስተማረን። ጠላቶቹን ወዶ እኛን ውደዱ ብሏል አይደለም? ይቅር ብሎን እሱ ይቅር በሉ ብሏል ፈጽሞት ማለት ነው። ግን በዘመናችንም ከዚያም በፊት በነበሩ ዘመናት ሁሉ እንዲህ ጥምቀትን የሚጋፉ ይህን ነገር የሚያስተባብሉ ብዙዎች አሉ። እግዚአብሔር እነዚህን እንድንዋጋ በቤተ ክርስቲያን ሰባት አምስት አእማድ የሚባሉ ሚስጥራት አሉ። ከነዛው መካከል አንዱ ማን ነው? ሚስጥረ ጥምቀት ነው። ይህንን አግባ አግባቡ ልንረዳ ልንይዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን ወደ ማን ነው የሄደው? ወደ ዮሐንስ ነው የሄደው። ስለዚህ እሺ አለ። ዮሐንስም እግዚአብሔር ፈቀደ፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። እግዚአብሔርን እምቢ ማለት ስለማይገባ ዮሐንስ አጠመቀው። ዮሐንስ ጌታችንን አጠመቀው። ከዚያ በኋላ የተፈጸሙ የተፈጸሙ ነገሮች አሉ። ምንድን ነው የሆነው? ሰማይ ተከፈተ። ምን ማለት ነው? ሚስጥራት ተገለጡ። ሚስጥራት ተገለጡ። በተለይ በተለይ የእግዚአብሔር አንድነትና ሶስትነትን ድሮ እንዲሁ የሚታወቅ ነገር በግልጽ የሚታወቅ ነገር አልነበረም አልነበረም። ሚስጥር ስላሴ አይታወቅም ነበር። ዛሬ ሚስጥር ስላሴም የተገለጸበት እንዲሁ ደግሞ ሚስጥረ ጥምቀትንም የተማርንበት ዕለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ በደመና ሆኖ ምን አለ? የምወደው ልጄ ነው ይህ ነው አለ። የምወደው አለ። ይህንን ቃል ብዙ ጊዜ ለመረዳት ስሳስበው ይከብደኛል። ግን ለእኛ ነው የተነገረው አይደለም። እግዚአብሔር እኮ ሲነግረን ለእኛ ነው። ለምንድን ነው? እንድንወደው እኮ ነው ልጁን፣ ሌላ እኮ አይደለም። እኛም በፍጹም ልባችን ጌታችንን እንድንወድ ነው። እመቤታችን የምትወደውን ጌታ አባቱ የሚወደውን ልጅ ጌታ እኛ ምንድንወድ ነው የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት አለ ይላል እኛ አሁን ከጥምቀት ያገኘናቸው ብዙ በረከቶች አሉ በመጠመቃችን ከእግዚአብሔር ምን እናገኛለን ልጅነት እናገኛለን ልጅነት እናገኛለን በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ እንደዚህ ብሏል ገላትያ 3 ምዕራፍ 26 ላይ በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ይሰማችኋል? እሱ ይሰማችኋል? የእግዚአብሔር ልጅነት ልጆች እንደሆናችሁ ይሰማችኋል? አዎ፣ ይሄ በድፍረት የምንናገር ተወልደናላ። አንለውጠውም እኮ ወደ አለመወለድ አንሄድም። አሁን ከእናቶቻችን ተወልደናል አይደለም? በስጋዊ ማለት ነው። ወደ አለመወለድ እንሄዳለን እንዴ? አንችልም እኮ ያው ብናስቸግር የማይታዘዝ ልጅ ነው የምንባለው ስማችን ይቀየርና ልጅነቱ እንዳለ ሆኖ ግን አስቸጋሪ ልጅ ነው የምንባለው እንደዚሁ ነው በክርስትናውም ልጅነታችን አይጠፋም ተመልከቱ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ግልጽ ነው በሌላ ወንጌል በሌላ መልእክት ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የማይታዘዙ ልጆች ላይ እግዚአብሔር ቁጣ ይመጣል አለ ግን ልጆች ናቸው ክርስትና ተጠምቀዋል ከእግዚአብሔር ተወልደዋል ግብሩን ስለማይመስሉ ማለት ነው ማንም ስለማይመስሉ አባታቸውም ስለማይመስሉ ነው። በዚህ ሀገር አሁን ወይም በሀገራችንም ሰው ይታይና አባቱን ይመስላል ይልጅ ይህ ደግሞ ይመስላል እናቱን ይመስላል ይባላል። ለምን? ስለሚመስል ነው። የእግዚአብሔር ልጆችም የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በምግባር መምሰል አለባቸው። ሰርቶ ፈጽሞ አርአያ አብነት ሆኖ የሰራውን ስራ መስራት አለባቸው። መወለድ ብቻ በቂው አይደለም። ከእግዚአብሔር ልጅነት የምናገኘው በጥምቀት ነው ብለናል። ግን ልጅ መባላችን ብቻ በቂ አይደለም። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁን ሁሉ እያስተማራችኋቸው ይላል። አሁን በዚህ በእንግሊዝ ሀገርም አንዳንድ በሀገራችን በነበሩ ነገስታት የነገስታቱ ቤተሰብ ይለያል አለ አካሄዳቸው ይለያል፣ አነጋገራቸው ይለያል። ሁለምናቸው ከሚለየው አይደል እንዴ? አይደለም ፕሮቶኮል ሁሉ አለ። ሰላም ስትሉ አጨብጡን ጎንበስ ብላችሁ ነው ሰላም የምትሉት። ለምን? ለዛ ንግስና ክብር ስለሚሰጥ ነው። እኛ እኮ የነገስታት ንጉስ የሆነ ለክብሩ ከእስከ የሌለው የእግዚአብሔር ልጆች ነን። አይደለም ነን እኮ በጥምቀት ያገኘነው በረከቱ ይሄው ነው እኮ ተመልከት። በነፃ አሁን ጥምቀትን ስናጠምቅ ልጆችን ገንዘብ አንከፍልም። ለዚህ ልጅነት ገንዘብ አይከፈል በነፃ ነው። በነፃ ነው። ተመልከቱ። ሀብታም፣ ደሃ፣ አዋቂ፣ አላዋቂ አይለይም ቀን ሁሉም እኩል የሚሆንባት ናት ጥምቀት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልጅነት ያገኘነው ክብር ልዩ ነው። ግን የዛን እግዚአብሔር ከፍታ ያነሳንን የከፍታ ያህል የመኖር ወይም ደግሞ ያንን ጸጋ የማወቅና በዛ ጸጋ የመኖሩ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? በእምነት በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁላችሁ ክርስቶስን ለብሳችኋልና አለ። ስለዚህ አሁን በጥምቀት ወደ ውሃው ወርደን ገብተን ስንወጣ ከማን ጋር ነው የምንተባበረው? ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እሱ ጥምቀትን ባርኳር የሰጠን እንተባበር ከእሱ ጋር የተጠመቃችሁ ከእሱ ጋር ተባበራችኋል አለ። ከዛ ምን አለ? ክርስቶስን ለብሳችሁታል አለ። ምን ማለት ነው? እንደው ከውጭ የሚታየው ሰው ምኑ ነው? ለብሶ ነው። ውስጣችሁን እኔ አላውቅም፣ ግን ደህና ነገር ለብሳችሁ እንደዚህ አዋዩ ታምሩበት አንባባለን አይደለም ይሄ ከጌታችን የምናገኘው ምግባር ሃይማኖት እርሱን መምሰላችን በተለይ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው መልእክቱ እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ብሎ ተገልጾታል። ይሄ ምስጢር ትልቅ ነው። ምኑ እግዚአብሔርን የመምሰል ነገር በስጋ የተገለጠ ነው፣ ለመላእክት የታየ ነው፣ በዓለም የተሰበከ ነው፣ በክብር ያረገ ነው እያለ ይገልጸዋል። ደግሞም በሌላም ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ለቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በላከው መልእክቱ እግዚአብሔር የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗል፣ እነሱን ነው የጠራቸው በማለት ገልጿል ማለት ነው። ስለዚህ በልጅነት የገባንባትን መንግስተ ሰማያት ወይም የእግዚአብሔር መንግስት ልጁን በመምሰል ወይም ደግሞ በመታዘዝ አክብረን መያዝ አለብን ማለት ስለዚህ ክርስቶስን ለብሳችኋልና ይላል። በዚህም አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው ወይም አረማዊ የለም፣ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም፣ ወንድም ሴትም የለም ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁ ይላል። በአንድ ወቅት እንደዚህ አንድ ግብፃውያን ድረስ አንድ ጉባኤ ሄደን ነበር እና ሴቶችን እንደዚህ ትበድላላችሁ የሚል አመለካከት ነበረ እንትን ነበረ ኮንፈረንስ ነገር ነበር ማለት ነው። እንደዚህ አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ሁሉም አንድ ነው። በእግዚአብሔር ልጅነታችን ሴት ወንድ የለም። ባሪያ ጨዋ የለም። ሁሉም የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ስንጸልይ ምንድን ነው ምንድነው? አባታችን ሆይ ነው። ስለዚህ ልጅነታችንን በምድራዊ ባለን ደረጃ ወይም ስታተስ የምንወስነው አይደለም ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ ዛሬ ወይም ትላንትና ነገ በምናከብረው በዓል ላይ የሰጠን ጸጋ የእግዚአብሔር ልጅነት ነው። ባንጠመቅ ምንድን ነው የምናጣው? ልጅነት መንግስተ ሰማያት አናገኝም። ለምን? ማን ይህን ያስተማረን? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቼ ነው ያስተማረው ይህንን? በዚህ ዓለም ሳለ ታስታውሳላችሁ መቼ እንደሆነ በተመላለሰ ጊዜ ግን አንድ ታሪክ አለ። እስቲ አስታውሱና ንገሩኝ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ እሱም ጥሩ ነው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ሌላስ? ኒቆዲሞስ ዜር ኒቆዲሞስ ታሪኩን ታውቃላችሁ አይደለም? አይሁድን ስለፈራ ይላል። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ፍርሃትን እግዚአብሔር ከኛ ያርቅልን። በእውነት በእውነት ለእግዚአብሔር ክብር ላለመቆም የምንፈራው ፍርሃት በተለይ በዚህ ዘመን በሽታ ሆኗል። እንዴት እንደሚገባ መድኃኔዓለም ይወቀው እሱ ሲያይ በእውነት ጌታችን በቃሉ በእኔና በቃል የሚያፍር ምን አለ በአባቴ ቤት አፍርበታለሁ። በጣም እኮ ፍቅር የሆነ ጌታ እኮ ነው። በጣም ሰውን ወዳጅ እኮ ነው። ግን በዚህ ነገር ላይ ግን ያስፈራል። የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ ምን ብሏል? አውቋል። ኒቆዲሞስ አይደለ አውቋል እኮ። ስለዚህ ይሄ ነው በግልጽ አንተ እኮ እግዚአብሔር ሰው ነህ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ በቀር እኮ አንተ የምታደርገውን ነገር ሊያደርግ የሚችል የለም አላለም። መቼ ነው የሄደው? ሌሊት። አሁን በየሰው እንደሚያወሩት ማለት ነው። ይሄ ነገር እኮ እውነት ነው፣ ግን ሰው ከሰማ ይደበድበናል እንደሚባለው ማለት ነው። ሌሊት ሄደና ምን አለ? ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በስተቀር አንተ የምታደርገውን ሊያደርግ የሚችል ማንም የለም አለው። ይሄ ትልቅ ማስተዋል ነው። አንዳንድ ጊዜ ጠላት በሚያመጣው ወሬ ብዙ ሰዎች እየተነዱ ይሄዳሉ። ባለፈው አባታችንም ሲያስተምሩ መልካም የሆነውን ነገር ሰዎች በሚነግሩን ውሸት እየጣለን ይላል አለ። ይሄ በውሻ ነው እንደተባለው ማለት ነው። ነገሮችን አገናዝቦ ግን የእግዚአብሔር ነው ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው መመርመርና መረዳት ማወቅ ጥበብ ነው። ለኒቆዲሞስ ይሄ ነበረው። ነገር ግን ፍርሃትም ነበረው። ትልቅ ሰው የአይሁድ መምህር ነዋ። ነገ ሊወገር ይችላላ ነገ ሊሰርቡት ይችላል። ደግሞም አንድ ቦታ ላይ ሂድና መጽሐፍን አንብብ ብለውታል። ህጋችን ከሰው ሳይሰማ ሰውየው ተጠርቶ ምስክር ሳይቀርብበት እንዴት ይፈርዳል ብሎ ስለ ጌታ ትንሽ መመስከር ፈልጎ ነበር። ግን አታውቅም ሂድና ጠይቅ አንብብ ምናምን ብለውታል ማለት ነው። እንዲህ አይነት የሚጋፉ ነበሩ። እስካሁንም ድረስ እግዚአብሔር ልቦናቸውን ይክፈትላቸውና በክርስቶስ ላይ ባላቸው አመለካከት የሚያምኑ አይደሉም። አሁንም ብዙ ኒቆዲሞሶች አሉ። ነገር ግን የዛን ቀን ሄደና ምን አለ? እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነው በቀር አንተ የምታደርጋቸውን ሊያደርግ የሚችል የለም አለ። ጌታችን ምን አለው? ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም አለ። ይሄ ዘላለማዊ ቃል ነው። የሚሻር አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ ጥምቀት አያስፈልግም የሚሉም ሰዎች አሉ። እነሱን ነው የምንሰማው ወይስ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ እውነተኛ መምህር ሆኖ ያስተማረን ጌታ ነው አይደል? እሱን ነው የምንሰማው። ስለዚህ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት አይገባም አለው። አይገባም አለው። ከምንድና ከምንድን ነው? ከውሃና ከመንፈስ ከዋና ከመንፈስ አሁን እዚህ መተን ካህናት ጸሎት ሲያደርጉ እናየዋለን። እንዴት እንደ ስንወለድ እናየዋለን። የሚታይ ነው አይታይም። ይሄ ድንቅ የሆነ ሚስጥር ተብሏል። ተመልከቱ፣ ከእግዚአብሔር የምንወለድበትን ልጅ የሚታይ አይደለም፣ ሰማያዊ ነው፣ ድንቅ ነው፣ ረቂቅ ነው፣ ጥበብ ነው፣ ሚስጥር ነው። ስለዚህ በዚህ ክብር ያለ ብቻ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የሚወርሰው ብሎ ጌታ ነገረው። ኒቆዲሞስ ግራ ገባው። እንዲህ ሰው ካረጀ ከሸመገለ በኋላ ነው እንዴት አርጎ ነው ለምናቱ ማፀን ገብቶ እንዴት ነው የሚወለደው? አለ። ግራ ገባው። አንተ የአይሁድ መምህር ሆነ እንዴት ይህን አታስተውልም? አለው። እኔና እንዴት አትረዳውም? አለው። ተመልከቱ። በኋላ የምናውቀውን እናገራለን በማለት ጌታ በሌላ ወንጌል ላይ ዮሐንስ በዛ ወንጌል ላይ ምን ብሏል? ስለ እግዚአብሔር ሊነግርን ነው የመጣው። እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም፣ ነገር ግን በቅፉ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው ብሏልና የምንድንበትን መንገድ የምንድንበትን ህይወት ሊያስተምረን የመጣ ጌታ ነውና መንገድ መንገዱን ነገረው፣ አስተማረው። ስለዚህ ያለ ጥምቀት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አይቻልም። መጠመቅ ብቻም በራሱ የሚያስገባ ላይሆን ይችላል። ለምን? ከተጠመቅን በኋላ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ተመልከቱ። ያዘዝኳችሁን እኮ እያስተማራችኋቸው የተባለው ምንድን ነው? ትእዛዝ አለ ማለት ነው። አለ ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብለን አጥምቃናቸው ልጅነትን አስቀብለን እንደምንሄደው አይደለም። እንደሱ አይደለም። እንደሱ አይደለም። እውነት ለመናገር እንደሱ አይደለም። ብዙ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ክርስቲያን ለመሆን የሚያስፈልገው ትምህርት ብዙ ነው። ብዙ ነው። አሁን አንድ ፕሮፌሰር ለማውጣት ስንት ዘመን ነው የምናስተምረው? ብዙ እኮ ነው። አስራ ሁለት ዓመት ይማራል፣ ከዛ አራት ዓመት፣ ከዛ እንደገና ሶስት ዓመት። አንድ ምድራዊ ጥበብን ለማስታጠቅ ወይም ዶክተር ተብሎ ለመጠራት ማለት ነው። ይሄ እኮ ከዛ ይበልጣል፣ አይበልጥም? ሰማያዊ እኮ ጥበብ ነው። ይሄ እኮ ልዩ ነው፣ ልዩ ነው። እንዴት ነው ቸል ያልነው ታዲያ? እንዴት ነው ማንማረው? እንዴት ነው ማናነበው? ተመልከቱ። ስለዚህ እያስተማራችኋቸው ብሎ ጌታ ትእዛዝ የሰጠበት ምክንያት ልጆች ካላወቁ ወይም የንጉሥ ልጆች መሆናቸውን ከእግዚአብሔር መወለዳቸውን ካላወቁ ተመልሰው ከዛው ከጠላት ጋር ማበራቸው አይቀርም። ተመልከቱ፣ ይበድላሉ፣ ለልጅነታቸው የማይገባውን ክብር ያደርጋሉ። አሁን ቅድም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለብሳችሁታል አለ አይደለም? ከእርሱ ጋር የተጠመቃችሁ ልብሳችሁ እሱ ነው አለ። የሚታየው እሱ ነው አለ። አሁን እኛን ሰው ሲያየን እኮ የክርስቶስ ተከታይ ነው ይለናል ይለናል ወይ? እኔን አይለኝም። ስለ እናንተ እናንተ ናችሁ የምታውቀው፣ እግዚአብሔር ያውቃል። በሌላ ስፍራ ላይ ምን አለ? እርስ በርሳችሁ ብትፋቀሩ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ማን ያውቃል? ሰዎች ያውቃሉ። አሁን መፋቀር ክርስቶስን መልበስ ነው። እሱ ፍቅር ነዋ። እሱ ወዶናላ። እሱ ወዶ ባህሪያችንን ገንዘብ አድርጓላ። እሱ ወዶ እግራችንን አጥቧል ዝቅ ብሎ አገልግሏል። እሱ ለሚገድሉት፣ ለሚደበድቡት ይቅርታ ጠይቋል። እንዲህ አይነት ትህትናና ፍቅር በመገለጥ ዘመን በዘመነ ስጋዌ ያየነው የተማረው ትምህርት ነው። ይሄንን ያልተማረ ክርስቲያን ይሄን ያለበሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር ልጄ ነው ብሎ ሊለው አይችልም። ለምን ልጁን አይመስልም አይመስልማ። ክርስቶስን አሁን እኛ ምን ነው የምንባለው? ክርስቲያን ከስሙ እንኳን ከፍሎ ነው የሰጠን። እሱ ክርስቶስ ሆኖ እኛ ከስሙ እንኳን ሰጥሱ ክርስቶሳውያን ነን ማለት ነው። ስለዚህ የምንመስለው እሱን ነው። ስንተባበር በሁሉ ነገር ነው የምንተባበረው ማለት ነው። ከፍለን አይደለም ወይ ለይተን አይደለም የሚመቸንን አይደለም ምን ይዘው በወንጌል ወንጌል ኑሮ ነው ህይወት ነው ሁሌ የምንኖረው ህይወት ነው ሁሌ ይሄን ግን ካልተማርን አናውቀውም አናውቀውም ለዚህ ነው መማር ማወቅ ከክርስቶስ ቃል ሁል ጊዜ ገንዘብ ማድረግ ተገቢ ነው በሌላ ስፍራ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ በማለት ይገልጸዋል። ስለኛ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ እያንዳንዳችን ህይወት ማለት ነው። በውሃ መታጠብና ወይም በጥምቀት በቃሉ አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። የነጻችና የተቀደሰች ትሆን ዘንድ በላይዋ እድፈት ወይም ርኩሰት እንዳይገኝባት ቤተ ክርስቲያኑ ለእርሱ የከበረች ያደረጋታል። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። በውሃ መታጠብ አንድ፣ ሌላስ በቃሉ አንጽቶ አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ቅዱስ ነው፣ ይቀድሳል። ጌታ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ በእውነትህ ቃልህ እውነት ነው፣ በእውነትህ ቀድሳቸው ብሏል። አንዳንዶች ይህን ለአብነት ብቻ ነው ያደረገው ብለውታል። ግን ያው ብዙ ስለሚሉ ብዙ አንናገርም። በእውነትህ ቀድሳቸው፣ ቃልህ እውነት ነው፣ በእውነትህ ቀድሳቸው አለ። አያችሁ፣ በጥምቀት ልጅነትን ስናገኝ ምንድነው ምን ሆነው? እንቀደሳለን፣ ከእግዚአብሔር ቅድስና እንካፈላለን፣ ልጅነት እናገኛለን። ያን ቅድስና ግን ጠብቀን የምንይዘው በምንድን ነው? በቃሉ ነው። ተመልከቱ። እዚህ ውስጥ ቃሉ ሙሉ ሆነ ከሌለ ቃሉን ካልተመገብን በስተቀረ ጥቅም የለውም። ለምሳሌ ወንድሙን የሚጠላ ሰው ሲያየው ንዴት ንዴት የሚሰማው ሰው እዚህ ውስጥ ወንድሙን የሚጠላ እኮ ነፍሰ ገዳይ ነው የሚል ቃል ካለ ምን ይላል? ምን ይላል? ያልፋል፣ ያን ቃል ያልፋል። ምክንያቱም ነፍሰ ገዳይ ነው አለ። አንተ ነፍሰ ገዳይ ነህ ብሎታል። ያቃል አይደል ስለዚህ ምን ይላል? ቃሉን ይቀበላል፣ ይታዘዛል። እግዚአብሔር ልጅ መባሉ የሚታወቀው በዚህ ነው። እርሱ ደግሞ በፊልጵስዩስ ሁለት ላይ ስታነቡ እሱ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ራሱን ዝቅ አረገር ምንም በቃ ራሱን ባዶ አደረገ ብሎ ገልጾታል። ስለዚህ ክርስቲያኖችን በዛ መልኩ ነው የሚኖሩት። ኑሯችን እንደሱ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ቃል እንገራችሁ። እናንተ የወንድሞቻችሁን የባልንጀሮቻችሁን በደል ይቅር ካላላችሁ ምን አይላችሁ? ይቅር አይላችሁ ይላል። አሁን ወንድሙ ላይ ወይም እህቱ ላይ ወይም ዘመዱ ላይ ቂም መያዝ የሚፈልግ ሰው ይህን ቃል ማለት ይችላል? አይችልም፣ አይችልም። ስለዚህ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር እንዲቀድሳት ማለት በቃሉ የምናገኘው በረከት በመማር የምናገኘው በረከት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ለእምነታችን መሰረት ነው። ቃሉ ህይወት ስለሆነ ለማደግ በቃሉ ለማደግና እግዚአብሔር ወደፈቀደልን ሙላት ክርስቲያኖች ሆነን እንዲሁ ተወልደን ድክ ድክ እያልን ቀር አይፈልግም። እግዚአብሔር በጸጋ ሁል ጊዜ እንድናደግ ይፈልጋል። ሁሉ ጊዜ ስለ እሱ ክብር እንድናገር ይፈልጋል እግዚአብሔር። ለማደግ ግን ያስፈልገናል። የቃል ወተት ያስፈልገናል። ህይወት ያስፈልገናል። መመገብ የሚገባን የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል። ተመልከቱ። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ነው በቃሉ በውሃ መታጠብና በቃሉ አንጽቶ እንዲቀድሳ ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ አለ። ክብር ለስሙ ይሁን። ጌታ እኛ የማንችለውን እሱ አሸንፎልን እኛ የምንችለውን ደግሞ አደርጉ ብሎ እንሄደው ሲመጣ ይጠይቃል። ይጠይቀናል። እኛ የማናሸንፈው ምንድን ነበረ? ምንድን ነው? ሌላ ነገር የለም። ሞት ሞትን አንችልም ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው የሆነው ሞትን ሊሸር ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር በዘመኑ ፍጻሜ እግዚአብሔር ልጁን ላከ ተብሏልና ምን ሊያደርግ የሞትን መወጊያ ሊሰብር በትንሣኤ ስጋችንን ሊያስነሳ ልጅነታችንን ሊመልስ ነው የመጣው። ነገር ግን ሌላውን ያስተማረንን ነገር በምግባር በሃይማኖት እንድንኖር የሚፈቅደውን ነገር ግን እንድንችል አቅም ሰጥቶ እንሄደው ማለት ነው። እሱ ይችላል። በእኛ ውስጥ ካስገባ ነው እኛ የምንሰራቸውን ስራዎች አብሮ ሊሰራልን ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰው እኔ ይህን አልችልም፣ እኔ ባህሪ ያለም ይሄ ለእኔ አይስም፣ እኔ ይላል። ግን ክርስቲያን ነው። ይቻላል እንደሱ አይቻልም። ለምን ከክርስቶስ ጋር እናንተ የጠመቃችሁ ለብሳችሁታል ብሏላ። የእኛ አይደለም እኮ ይሄ ማንነት አሁን የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ተመልከቱ። በተለይ በተለይ በክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር በጥምቀት ስንተባበር የእኛ የሆነውን ነገር ጥለን የእሱን ነው ያነሳ ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ የምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ በሰው ንብረት እንደመጠቀም ነው። አይደለም እንዴ? አሁን እንደሱ እኮ ነው። እያንዳንዳችሁ የእግዚአብሔር ወንድናችሁ አለ ቅዱስ ቃል ቤተ መቅደስ፣ ቤተ ክርስቲያን። ሁላችንም ቤተ ክርስቲያን እንባላለን። በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ብዙ ጊዜ ተምራችኋል። እያንዳንዱ ቤተ መቅደስ ነው፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው አይደል? ስለዚህ በዚህ እግዚአብሔር በደሙ አንጽቶ በውሃ መታጠብ አለ በጥምቀት ልጅነት እንድናገኝ አድርጎ እንደገና በቃሉ ቀድሶ አስተምሮን ሌላ ነገር ብናደርግበት እግዚአብሔር ይጠይቃል። አይደለም? አይጠይቅም? አይጠይቅም ይመስላችኋል? ይጠይቃል፣ ይጠይቃል። የቤተ መቅደሱን እቃ ተገልግለው የተፈረደባቸው ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ብዙዎች አሉ። በታሪክ ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለሌላ ነገር ተጠቅመው ዋጋ ከፍለዋል። ስለዚህ እኔ እናንተ እግዚአብሔር በክርስትና ጥምቀት ቀድሶናል፣ አንጽቶናል፣ አጥቦናል፣ በደላችንን ሁሉ ይቅር ብሏል። በጥምቀት ያገኘነው በረከት ይሄ ነው። ዛሬ ዘጠና ዘጠኙን መላእክትን ትቶ ምን አረግ እንላለን? ባህረ ዮርዳኖስ ቆመ ብለን የምንናገርለት ጌታ ነው። ነገ አሁን ስታከብሩ እንዲህ ነው የሚባለው። ተመልከቱ። ነገደ መላእክት ዘጠና ዘጠኙን የመላእክት ነገዶች ትቶ የጠፋውን ሰው ሊፈልግ መጣ። የት ቆመ? ባህረ ዮርዳኖስ ቆመ እግዚአብሔር ወልድ በባሪያው እጅ ተጠመቀ። ምን ሊያደርግ? ሊፈልግ የጠፋውን ሊፈልግ እኔና እናንተ ሊመልስ ሊሰበስበን ባርነታችንን ሊያጠፋ ልጆቼ ብሎ ሊጠራን የእግዚአብሔር ክብርን ልጅነትን እንድናገኝ ስለሚወደን ይህን እኛን ሰውነት ተዋህዶ ሰው ሆኖ ወዶ ፈቅዶ እኛን መስሎ ተገልጧል። ስለዚህ በተገለጠበት ዘመን ያስተማራቸውንና የሄደባቸውን መንገዶች እኛም መሄድ ይገባናል። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የሚያስተምረን በቤቱ እየሰበሰበ የሚያስተምረን ነገሮችን ሁሉ የሚገልጥልን በኋላ አልሰማንም እንዳንል ነው። ለምን በመጣ ጊዜ ምንድን ነው የሚለው? እያንዳንዱ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው እከፍለዋለሁ አለ። አሁን ዛሬ ቢመጣስ? ዛሬ ቢመጣስ? እኔ አሁን ኢትዮጵያ ያለው አንድ ማህበር ነበረና፣ አንድ ማህበር ቤት ስንሄድ አንድ ወንድማችን ጋር ስንሄድ ልክ በሩ ጋር ሲገባ ጌታ ዛሬ ሊመጣ የሚል ጥቅስ አለ። እድሜውን ባንክ ያስቀመጠ ሰው አለ? አላ ስንት ይቀራችሁ አለ? ታዲያ ቀጠሮ ለመቼ ነው? ለማናውቀው ነገር በተስፋ ለምንኖራለን። እግዚአብሔር ለገለጠልን ነገር በተስፋ ብንኖር አይሻልም? አይሻልም? አዎ እግዚአብሔር እኮ እንዲህ አርጉ አለ። ለምሳሌ ንስሐ ግቡ አላለም ተስፋ ሰጥቶናል። እሱ አይሻልም? አሁን ዝም ብለን ለማናውቀው በተስፋ ከመኖር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያመጣል መሰለ የማይታዘዙ ልጆች ልጅነታቸውን የሚወስድ የለም ግን እንቢ የሚል ነው የሚሆነው። ግን ጌታ ግን ቤተ ክርስቲያኒቱን እኔና እናንተን አንጽቶ ቀድሶናል። ያገኘነው ክብር በጥምቀት ያገኘነው ክብር ልዩ ነው። በዚህ አላለላም። እግዚአብሔር ክብር ለስሙ ይሁን። ሌሎች ቢሆኑ ያስከፍሉን ነበረ፣ እንከፍል ነበር። ብዙ ብዙ ነበር የምንከፍለው። በእውነት ከትልልቅ ሰዎች ለመወለድ እኮ ብዙ ነገር ያስፈልጋል አይደለም? ብዙ ያስፈልጋል። ከነሱ እነሱ ጋር ስራ ለመግባት ወይ እነሱ አካባቢ ለማገልገል እግዚአብሔር ልጅነትን እኮ የሰጠን በነፃ ነው። ግን ልጆች እንሆን እንበለው። ልጅ ደግሞ የሚታወቅበት ባህሪው ምንድን ነው? በመታዘዝ ነው። አባቱን በመምሰል ነው። ጌታችንን እግዚአብሔር አብ በደመና ምን አለው? በዮሐንስ ጥምቀት በጥምቀት ገጥማል። ምንድን ያለው? የምወደው ልጄ አለ። ልጅነቱ ያኔ ነው እንዴ? ከጥምቀት በኋላ የተወለደው ጌታ? መቼ ነው ልጅነቱ? ቅድመ ዓለም ዓለም ሳይፈጠር ያለ እናት ከአብ አይደለም። በዘመነ ስጋዊ ደግሞ ከመቤታችን ያለ አባት። ስለዚህ በተዋሂዶ አምላክ ወሰን ብለን ስለምናምን ማለት ነው ልጄ ነው ብሎ አለው ማለት ነው ልጄ። ይህንንም በትንቢተ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ሁለት ላይ ስታነቡ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩ የሚለውን ቃል ለመፈጸም ይህን የትንቢት ቃል ለመፈጸም ጌታችን በባህር ዮርዳኖስ ሲጠመቅ ከተጠመቀ በኋላ ሰማያት ተከፍተው አንተ ልጄ ነህ የሚል ቃል መጥቷል ማለት ነው። ይህንን ቃልም በሌላ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ተናግሯል። የት ነው? በደብረ ታቦር የምወደው ልጄ። አሁን እዚህ ላይ እንደ ስትገቡም በቤትም ስትሄዱ ይህን ቃል አስቡት። እንዲህ እንወደዋለን ወይ? አብ የምወደው ያለውን ልጁን እኛ እንወደዋለን ወይ? ስሙ ሲጠራ ደስ ይለናል ወይ? ተመልከቱ። ጌታችን ብትወዱኝ ምን አለ? ትእዛዜን ጠብቁ አለ። ስለዚህ መውደድ የሚታወቀው በምንድን ነው? በመታዘዝ ነው። በቃ ፍቅራችን የሚገለጽ ፍቅሩ ፍቅራችን የምንገልጽለት ለእርሱ በመሆኑ ለእርሱ በመሰጠት ነው። ስለዚህ እኛም ተጠምቀም ስንወጣ እግዚአብሔርን ይለናል ልጆቼ ይላል። አማናዊ ልጅነት እናገኛለን እኛ ለእርሱ እሱ ለአብነት ነው። ጥምቀትን ያደረገው ለእኛ ለመታዘዝ ነው። ስለዚህ በጥምቀት ያገኘናቸው በረከቶች ብዙ ናቸው። በአባቶቻችን ታሪክ ሲያስተምሩን በባህረ ዮርዳኖስ የዕዳ ደብዳቤያችንን ደመሰሰው ብለው ይናገራሉ። ተመልከቱ፣ ሻረው። በጥምቀት የዕዳ ደብዳቤያችን ተሻረ። ምን የሚለው አዳም የዲያብሎስ ባሪያ ነበረ። መቼ ነው የሆነው ባሪያ የሆነው አዳም? ትእዛዙን ባፈረሰ ጊዜ እግዚአብሔርን እምቢ ባለ ጊዜ ከጠላቱ ጋር ባበረ ጊዜ ልጅነቱ ጠፍቶ ነበረ፣ ባሪያ ሆኖ ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ ያንን የባርነትን ደብዳቤ ሊሽር ዛሬ በዮርዳኖስ ተጠመቀ። ስለዚህ ባርነታችንን አጥፍቶ ልጆቹን ያደረገንና ክብር ለስሙ ይሁን። አሁንም እንግዲህ እግዚአብሔር በዘመናችን ሁሉ አባ አባ ብለን እንድንጮ የልጁን መንፈስ ሰጥቶናልና ልጆች ከሆንን ግን መታዘዝ ያስፈልጋል። ልጆች ከሆንን የምንሰራቸው እያንዳንዲቱን ነገር በክርስትና የምንሰራቸውን እያንዳንዱን ነገር ልጅ ሊሰራ የሚገባው ካልሆነ ወይም ደግሞ የማይገባው ካልሆነ መስራት አይገባም። ይገባል። ለምሳሌ ባልንጀራን መስደብ ይገባል? ይገባም? የሚሳደብ ሰው አለ ገና ከዚህ ስንወጣ እኮ መንገድ ላይ ቆርጦ ሲሄድ መኪና አፈር አባ ምንድን ነው። ለምን መሰለህ ይሄ ይሄ ለምን እንደሚውል ንገራችሁ። እንማራለን እንማራለን፣ ግን ወፎች አሉ የሚለቅሙት። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ወፎች አሉ ይላል። እዛ ጌታ ባስተማረበት ዘሪ ምሳሌ ባስተማረበት ትምህርት አራት አይነት መሬት አለ ብሎ ባለው አንደኛው መሬት መንገድ ነው ይለዋል። እና መንገድ በእርሻ መካከል መንገድ አላለም ገበሬው የሚሄድበት ሰው የሚሄድበት ያ መሬት መሬት አይደለም፣ ዝም ብሎ የተጠቀጠቀ መሬት ነው። እዛ ላይ ዘር ሲወድቅ ይሆናል? ወፎቹ መጥተው ልክም። ስለዚህ ሰምተው እንዳይድኑ አለ፣ አምነው እንዳይድኑበት ቃሉን ከውስጣቸው ይወስዳል አለ። ስለዚህ እሱን ይጨምረዋል። በለው ስደበው ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ወንድሙን ጨርቃም ብሎ የሰደበ ገሃነም ነው የሚገባው ይላል። ይህ ድሃ ብሎ የሚሰድብ ሰው ገሃነም ይገባል። እንዲህ ነው የሚለው በቃ እንዴት እንደከበደ እንዴት ሰውን እንዳከበረው ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄን እንዲያመጣሁት መታዘዛችን በእያንዳንዱ የኑሮ ህይወታችን ውስጥ መገለጽ ያለበት ነው። በጥምቀት ያገኘነው ልጅነት ይህን ካልመሰከረ ይህን ካላተረፈልን የማይታዘዙ ልጆች የሚለውን ደግሞ ያስከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ተገልጦ እኛን አስተማረ በምንበትና ያን ዘመን በምናስብበት ዘመን የእግዚአብሔርን ልጅ እያየን ከሱ እየተማርን ልናልፍ ያስፈልጋል። ጌታ እሱ ያስተማረን ብዙ ነው፣ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። ግን እንደ ማርያም በእግሩ ስር ተቀምጠን ከእሱ የበረከትን ቃል ልንማር ያስፈልጋል። አሁን ጌታ በስጋ በመካከላችን የለም፣ ግን ክብር ይግባቸውና አባቶቻችንን በመንፈስ ቅዱስ አስተምሮ ምን አስቀምጦናል? ወንጌልን ለእኛ መመሪያችን ወንጌል ነው። ወንጌል አድርጉ ካለ ማድረግ ነው አይደለም። ለምሳሌ ወንጌል አድርጉ የሚለው ምንድን ነው? ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ይላል። ሌላስ ባልንጀራችሁን እንደራሳችሁ ውደዱ ይላል። አሁን ሁለት ነገሮችን ብቻ ተናግሬ ጨርሳለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁና የመጀመሪያው ሁለት ጎልደን ሩልስ የሚባሉ አሉ፣ ወርቃማ ህጎች የሚባሉት ማለት ናቸው። ምንና ምን ናቸው? እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ሀሳብ ወደደው ሁለተኛውስ ባልንጀራህን እንደ ራስ ውደድ። ህግ ሁሉ በማን ይፈጸማል? በእነዚሁ ይፈጸማል አለ። ባልንጀራህን እንደ ራስ። ስለዚህ ይህን ያደረገ ሰው እግዚአብሔር ዛሬም ልጄ ነህ ብሎ ይለዋል ማለት ነው። የመከረን ያስተማረን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሆን። እንግዲህ በዓላት ስላለን አጠር አድርገናል ዛሬ። እግዚአብሔር እንደፈቀደ የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። በሰማነው ቃል እግዚአብሔር ይባርከን።